してんなんかいうすね。端末なんかじゃなくても、いいんじゃない ちまれした。 Thank you.

何で下が追ってましたか って面接だと行きます面接来てもらえますか